tuendelee kupendana. Na kitu kingine muhimu, wale wote mliokuwa hapa, tarehe mbili Oktoba tutakuwa na mlembe na nyote mwakaribishwa. Tutakuwa na yule DJ mmoja, not one, the one and only Kariki in the house <laughs> Sasa ngoja nikuulize swali nyingine Yvonne. Sasa nyinyi mmealikwa birthday ya mtoto na ametimia mwaka mmoja, je, mmembebea zawadi ama mmekuja tu mikono mitupu? sababu mi naona hapa hivi watu wanakula, unajua Ha, ah, kwa hivyo wewe ushajitoa, wewe una zawadi yako, sio? Okay, shukran, shukran sana. Huyo alikuwa ni sister yetu Yvonne na ameweza kutuelezea vile function yenyewe inaendelea, na yeye pia ana function tarehe mbili Novemba ama Oktoba? Oktoba, yeah, hiyo itakuwa ni Mlembe Night ambapo itafanyika mahali panaitwaje? Uh, honey, honey Club. Honey Club. So yo, keep up the date and don't forget Yes, Mlembe Night on 2nd of October. Cool.